हजुरले सो सोद्धाखेरि मलाई सजिलो हुन्छ नि म आफैले नमस्कार मेरो नाम चाहिँ अशोक कुमार सिंह ठकुरी थाहा नगरपालिका नौमा बस्छु म जिल्ला अनि प्रोफेसन तपाईँको के छ यो मेरो चाहिँ दुई हजार उन्साठी सालमा मैले अपर्चुनिट भेटेँ फ्रान्समा गएँ र यो बाख्राको चिज बनाउने कामलाई चाहिँ सुरुवात गरेँ मैले उन्साठी सालबाट अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेको छु अहिले चाहिँ कति छ त यहाँको उत्पादन अब विगतको दिनमा सरकारले सुनाइ सुनेनन् मैले बेल्जियमबाट फ्रीमा बाख्रा ल्याउँछु वहाँ भन्दाखेरि पनि सुनाइ भएन ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि मैले स्पष्ट पाइनँ तर पनि अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ अमेरिकन गोठ भए पनि ल्याएर मेरै फर्ममा सानान ब्रिडको बाख्राहरू छन् मैले बन्दीपुरबाट ल्याएँ यहीँ हाम्रो बाख्रा फर्म चितलाङबाट पनि अहिले चाहिँ पाइरहेको छु त्यसैलाई प्रमोट गरिरहेको छु कति छ बाख्रा अहिले मसँग साना ठुला गरेर भन्दा बढी छन् दुध दिने त्यही पच्चिस तिसवटा छ अहिले यो पाँच सात दिन भयो बिहाको त्यस कारणले सबैको चाहिँ दोगो छैन त्यही दस बाह्रवटाको दुन्छु बिस पच्चिस लिटर दुध चाहिँ अहिले भएको छ अब यो लग लगभग दस आठ दिन पछाडि नै म कहाँ पच्चिस तिस लिटर दुधभन्दा बेसी हुनसक्छ यही तपाईँकोमा हजुर कतिसम्म दुध दिन्छ सामान्य मैले सानालाई अलिकति राम्रो ब्रिडको बाख्राबाट दुध दुध्दाखेरि चाहिँ तिन लिटर चाहिँ म आफ्नै हातले धोएको थिएँ अहिले पनि हाम्रो सरकारी बाख्रा फर्मबाट चाहिँ अस्ति म के मिटिङमा पुगेको थिएँ योजना तर्जुमा गोष्ठीमा हो अरे त्यतिखेर जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा कति उहाँहरूको दुध नै म म आफैले किनिदिएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ साढे दुई लिटरदेखि लिएर साढे दुई लिटर तिन तिन लिटरको हाराहारीमा चाहिँ देखाउनु भएको थियो एकपटक हजुर अहिले चाहिँ मैले पाठा पाठीहरूलाई हुर्काउनको लागि चाहिँ एकैपटक मात्र दुन्छु तर दुई पटक दुँदाखेरि दुधको रेसियो चाहिँ बहुत दोहोरी छ हजुर अथवा पनि होइन त्यसो गर्ने नै होइन मैले सिकेको युरोपमा चाहिँ बाख्राको दुध जति अब हाम्रो पो नेपालमा त्यो सिस्टम भएन हातले दुन्छौँ तर युरोपमा त मेसिनबाट सबै गाईको दुध किनेर पाठापाठीलाई दिइदिने पाठापाठीले माउलाई सुँग्न पनि पाउँदैन माउले सुँग्न पनि पाउँदैन पाठापाठीलाई जन्मिन साथै बोकाहरू पायो भने चाहिँ मिर्काइदिने मारिदिने पाठीहरू पायो भनेदेखि कलेक्सन गरेर राख्थ्यो त्यसो भएको कारणले गाईकै दुध नै छत्तिस डिग्री त्यो बाख्राको दुधको टेम्परेचर कति हुन्छ त्यो टेम्परेचर अनुसारको चाहिँ पाठापाठीलाई चाहिँ गाईको दुध दिने गर्थे राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ आमाको नखाए पनि फरक पर्दैन फरक पर्दैन तपाईँकोमा भएको जस्तो भनौँ अलि पच्चिस लिटर मानौँ हजुर आज दिन तपाईँकोमा पच्चिस लिटर दुध छ भने पच्चिस लिटर दुधबाट कति चाहिँ चिज निकाल्न सकिन्छ यो सफ्ट चिज बनाउनको लागि चाहिँ चारदेखि पाँच लिटर दुध बराबर एक किलो बन्छ हार्ड चिज बनाउनुको लागि चाहिँ नौदेखि दस लिटर बराबर एक किलो बन्छ यदि त्यो दुधको क्वालिटी चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ यदि त्यो क्वालिटी दुधको क्वालिटी भएन भनेदेखि हामीले चिज बनाउनु सक्दैनौँ दुधको क्वालिटी हेर्दाखेरि यो फ्याट यताउति त नर्मल्ली कुरा भयो तर दुधको क्वालिटी भयो भनेको खानापिनामा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो तितेपाती निमकाठ प्याज लसुनको बोटहरू खानिदिएको छ भने त्यो त्यसको दुधको फ्लेभर त्यही नै आउँछ स्वाद पनि त्यही नै आउँछ तितेपाती खाने नै हो भनेदेखि तितो नै दुध आउँछ त्यसो भएको कारणले त्यस्तो खानपिन चाहिँ हामीले खानदिन हुँदैन चिजै तितो बन्छ अहिले मैले रिटेल प्राइसमा चाहिँ सफ्ट चिजको चाहिँ एक पिसको दुई सय रुपियाँ हार्ड चिजको चाहिँ बाह्र सय रुपियाँमा बेचेको छु होलसेल प्राइस चाहिँ मैले रेडिएसन हाई त्यो थमेलको चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा पठाउ पठाउनलाई चाहिँ दुई हजार रुपियाँ किलो र तिन हजार रुपियाँ किलोमा बेचिरहेको छु सफ्ट चिजको दुई हजार रुपियाँ किलो हार्ड चिजको चाहिँ तिन हजार रुपियाँ किलो अनि एक पिस भनेपछि कति कति ग्रामको त्यो साढे दुई सयदेखि तिन सय ग्रामको हुन्छ हार्ड चिज अनि फेरि सफ्ट चिज पनि त्यही नब्बेदेखि सय ग्रामको हुन्छ सय ग्रामको दुई सय भनेपछि हजारको र दुई हजार भयो हजुर स्वत रूपमा हिसाब गर्दा होइन अनि जस्तै अब तपाईँले दुध अन्तबाट किन्नु पनि हुन्छ कि वरिपरिबाट कसैले अरूले पालेको छन् फार्महरूमा अरू कस्तो के छ होइन मैले पहिला चाहिँ किसानहरूबाट नै लिन्थेँ आफ्नै साथीभाइहरूबाट अनिखेरि त्यहाँ चाहिँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ गाई भैँसीको दुध मिसाइदिने पानी मिसाइदिने पानीबाट त चिज बन्दैन त्यसो भएको कारणले अहिले हाम्रै सरकारी बाख्रा फर्म यही चितलाङकै वडा नम्बर दसमा स्थापित छ त्यहाँबाट हाम्रा हाकिम साहेब हरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर दुध ल्याउने पनि गरेको छु अहिले यो पन्ध्र बिस दिन जति भयो म आफू व्यस्तता पनि रहे र त्यहाँको पनि कर्मचारीहरूबाट चाहिँ नियमित नभएका यताउति भएको कारणले चाहिँ अहिले ब्रेक गरिरहेको छु त्यही हाम्रै सरकारी बाख्रा फर्मबाट चाहिँ दुध लिने गरेको छु अरू आफै आफ्नै तपाईँ अब एउटा एक साइकल त्यो बन्नलाई कति तपाईँले दुध राखेको कति समय पछाडि चिज बनाउनु सक्नुहुन्छ सफ्ट चिज बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ एक हप्ता लाग्छ मेटेरियल खानको योग्य हुनको लागि हार्ड चिज बनाउनको लागि चाहिँ योग्य भएर मेटेरियल हुनको लागि चाहिँ दुई महिना लाग्छ हजुर भनेपछि त तपाईँले वर्षमा त चार पाँच लट मात्रै चिज निकाल्नु सक्नुभएको चार पाँच लट होइन सर म दसैँ तिहार चाडपर्व केही पनि भन्दिनँ दैनिक उत्पादन गरेको हुन्छु जस्तो आज राखेको दुई महिना पछाडि हो भोलि राखेको पनि दुई महिनाको अर्को दिन हो त्यसरी हो त्यसरी हो तर मसँग उत्पादन कम भएको कारणले दुई महिना म वेट गर्दिनँ कस्टमरहरूलाई सिधै भयो भन्छु यो मेच्युरल भएको छैन दुई महिना लाग्छ तर यो बिस दिनको चिज हो भ भनेर भ भनिदिन्छु उहाँहरूले किनेर लग्नुहुन्छ आफ आफूले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ कस्तो फिडब्याक आएको छ हजुर तपाईँलाई कस्तो खालको उनीहरूको भनाइ कस्तो छ राम्रो छ भन्छ कि अथवा तपाईँले हार्ड चिज बनाउँदा दुई महिना लाग्ने बिस दिनमा गर्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया कस्तो छ उहाँहरूले नै अब प्रिजर्भेसन गर्नुहुन्छ राख्नुहुन्छ अब आज पनि मैले लगभग दस बाह्र हजारभन्दा बेसीको चिज बेचेँ आउने यो आगन्तुकहरूलाई आन्तरिक टुरिस्टहरू आउँथे हिजो त सुकुबार अनि फेरि मैले भनिकन बेचेको छु भनिकन बेच्नलाई त अप्ठ्यारो भएन होइन म लग्छु अब फेरि आइरहने कुरा भएन फ्रिजमा स्टोरेज गर्छु यति पछाडि खान्छु खानालाई नहुने होइन त्यसको जुन वास्तविक रियालिटी टेस्ट आउनुपर्ने नि त्यो टेस्टको लागि चाहिँ कुद्नुपर्ने हो हजुर दुध चाहिँ अब कसरी छ त तपाईँले हामीलाई दुध बेच्नु कसरी बेच्नुहुन्छ फार्मबाट किन्दाखेरि कसरी किन्नुहुन्छ अरू छरछिमेक साथीभाइहरूसँग कसरी किन्नुहुन्छ अब सुरुको बेलामा चाहिँ मैले पचास साठी रुपियाँ लिटरमा किनेको थिएँ अहिले चाहिँ मैले आखिरी परेको बेलामा सय रुपियाँ लिटर पनि तिर्छु होइन भनेदेखि पचहत्तर असी रुपियाँ लिटरमा चाहिँ किन्ने गरेको छु यही दुध बाख्राकै दुध अहिले नेपालमा डेङ्गु रोग लागेको थियो नि सर एक डेढ महिना अगाडि त्यतिखेर मैले अस्ट्रेलियामा समेत बाख्राको दुध पठाइदिएको छु भने पछाडि अब चिनेको मान्छे रहेछ मेरो आफन्त उनीहरूले माग्यो मैले काठमाडौँ लगिदिएँ उनीहरूले लिएर गयो होइन आइस आइस नै बनाएर आइस बनाएर त्यो त्यो मलाई थाहा भएन उनीहरूले गर्छ उनीहरूले डिमान्ड गरे ल मेरो आफन्तहरू त्यहाँ रहेछ नेपालीहरू कसैको चाहिँ उपचार हुन्छ भनेदेखि किन नपठाउने भन्ने किसिमले मैले पठाएँ दुई तिनवटा दुध एक ठाउँमा गाईको भैँसीको बाख्राको दुध राख्यो भने दुध हेरेर अथवा खाएर चिन्ने त्यस्तो केही छ त्यो चाहिँ स्वादले थाहा पाइन्छ खाँदाखेरि आँखाले हेरेर चाहिँ आँखाले हेरेर पनि थाहा पाइन सकिन्छ बाख्राको दुध सेतो हुन्छ भैँसीको दुध पनि एक हदको सेतै हुन्छ तर गाईको दुध चाहिँ अलिकति एक हदको पहेँलो हुन्छ पहिले तपाईँले यो बाख्राको दुध तताएर जमाएर दही घिउ मोही त्यस्तो बनाउनु भएको छ बनाएको छु तर बाख्राको दुधको चाहिँ घिउ माग्ने डिमान्ड गर्ने धेरै मान्छे थियो तर गाई भैँसीको दही बनाएर घिउ बनाउँदाखेरि जति प्रोडक्ट्स दिन्छ नि बाख्राकोबाट चाहिँ नदी मिल्छ एकदम लेस पाइँदैन अब फ्याटको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि सेमिलर देखिन्छ तर घिउ चाहिँ भन्दैन यो म विशेषज्ञ होइन